Bonjour à tous, hein. je suis Renaud Lifschitz, euh, consultant en sécurité informatique, et je vais vous faire une présentation sur euh, la détection de fausses clés USB. Euh, on trouve pas mal de clés USB sur des sites e-commerce à des prix défiant toute concurrence, des clés USB de très grande capacité, jusqu'à plusieurs terras, et c'est pas si simple de les détecter. Euh, donc on va voir euh, dans quelle mesure on peut euh, faire ces détections et qu'est-ce qu'ont de particulier ces clés. Alors je me suis amusé à acheter plusieurs fausses clés USB, notamment celle-ci, qui coûte 12 dollars, qui est annoncée comme étant compatible USB 3 et qui a une capacité de, de 2 teraoctets, donc une capacité assez intéressante. Euh, en plus, elle est assez jolie, euh, plutôt euh, stylée, assez, mince. Voilà. et puis si elle est USB 3, c'est qu'elle doit être rapide. Donc c'est intéressant pour stocker des gros fichiers. Alors à l'insertion dans mon PC sous Linux, effectivement, euh, quand on fait un, DMESG, euh, la clé est bien euh, annoncée comme ayant une capacité d'environ 2 teraoctets. Donc ça, commence plutôt, plutôt bien. J'ai j'ai pas reçu une clé qui fait, qui fait 10 mégaoctets, elle fait bien 2 Tera à l'insertion. Par contre, il y a un petit hic quand on regarde le numéro de, produit, euh, il y a marqué 1, 2, 3, 4. Alors c'est quand même un peu curieux. Euh, autant le numéro de vendeur 048D, euh, bon il n'a rien de particulier, mais 1, 2, 3, 4 en, numéro de produit, c'est un petit peu curieux. Et sur une autre de mes clés, j'ai un numéro de vendeur de 0000 et un numéro de produit de 7777. Donc euh, clairement, euh, ces numéros ont été euh, trafiqués, ce qui est déjà un premier indice que la clé n'est pas tout à fait normale. Alors ensuite, je vais tester si elle est bien USB 3. Euh, qui dit clé USB euh, 3 dit normalement des débits euh, assez intéressants, hein, de plusieurs dizaines de, mégaoctets secondes, voire plusieurs centaines de mégaoctets secondes. là, bah, les clés sont formatées en exFAT, donc j'ai fait simplement une petite boucle pour créer des fichiers remplis de zéros, des fichiers d'un giga chacun, euh, donc euh, un fichier euh, F1 d'un giga, puis un fichier F2 d'un giga, etc., etc. Donc au début, on a des débits plutôt intéressants, puisque il est marqué 800 mégaoctets. Alors évidemment, ça c'est le cache de, la machine hein, qui, fait ça. Sur deuxième fichier, on a 300 méga, 350 mégaoctets secondes. Troisième fichier, dizaines de mégaoctets secondes. Mais en fait, très rapidement, hein, ça converge vers environ 9 euh, mégaoctets seconde, euh, ce qui est loin d'être euh, de l'USB 3. On n'est même pas tout à fait à l'USB 2, hein, hein, à mon sens. Donc ça, c'est un deuxième indice qu'il y a quelque chose de, curieux. notre clé, elle n'est pas vraiment USB 3 hein, avec ces, débits-là. Bon, après, si elle a une bonne capacité et qu'on n'est pas pressé, ça peut être encore intéressant maintenant, on teste euh, la capacité de la clé. c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, comme on a créé déjà un certain nombre de fichiers, euh, bah, avec la commande file, on va simplement relire ces fichiers, et notamment l'entête de ces fichiers-là, pour voir si tous les fichiers sont bien identiques, puisqu'on a créé plein de fichiers avec des zéros, ils sont tous identiques. Sauf que bah, quand on s'amuse à faire ça, bah, de F1 à F30, euh, on a des données, et puis à partir de F31, curieusement, euh, la commande file nous dit qu'on a des fichiers texte avec des très longues lignes. Euh, ce qui n'est pas très normal puisque tous les fichiers sont censés être identiques. Donc il y a quelque chose qui se passe entre le fichier 30 et le fichier 31. Alors regardons ce qui se passe. Euh, simplement avec un, éditeur EXA. Euh, autant bah, le fichier 30, effectivement, euh, il est rempli de zéros Autant notre fichier 31, bah, lui, il est rempli que avec dff alors qu'on a écrit des zéros dedans. Donc c'est pas du tout le contenu qu'on y a placé, qu'on y a écrit, bien qu'il n'y ait pas eu d'erreur hein, d'écriture. La clé a accepté qu'on écrive des fichiers avec des zéros, mais quand on les relit, euh, on n'a que des FF. Hein. Donc, euh, est-ce que vous commencez à voir euh, ce qui se passe réellement Alors, ce qui se passe réellement, c'est que on a effectivement une vraie capacité au début de la clé, hein, sur les premiers euh, mégaoctets ou gigaoctets de la clé, on a une vraie capacité, euh, ici de 30 gigas, puisqu'on a les 30 premiers fichiers qui sont correctement euh, écrits. Et ensuite, la clé, avec son firmware, émule une zone qui fait quasiment 2 teraoctets, dans lequel on peut effectivement écrire sans erreur, mais dès qu'on essaye de relire le moindre octet de cette zone-là, il nous est retourné comme un octet FF. Au lieu de l'octet qu'on a euh, écrit. Euh, et donc ça sur euh, la quasi-totalité de la clé. Hein, puisque la vraie capacité de la clé est de 30 Go, mais la capacité totale émulée par le firmware de la clé au final est de 2 Teraoctets. donc on a acheté une clé qui est bah, presque 70 fois plus petite que ce qu'on pensait avoir acheté. Alors pourquoi ces clés euh, sont formatées en exFAT Alors déjà, euh, l'exFAT c'est pratique par rapport au format FAT puisqu'on peut placer des, gros fichiers, hein, notamment des fichiers de plus de, 2 euh, ou 4 gigaoctets. Donc c'est un certain avantage par rapport à FAT. mais en essayant de formater cette clé en, ext4 sous Linux, j'ai rencontré des difficultés puisque la clé était marquée comme corrompue. Euh, à chaque fois j'ai essayé de formater. Donc j'ai essayé de comprendre. Et en fait, euh, quand on expérimente un peu avec euh, les, les, file systems, et notamment quand on essaye de, formater un, très gros fichier en Next4 on s'aperçoit qu'il y a des copies de sauvegarde du super bloc qui sont écrits tout, au long en fait du layout du file system Hein. Autrement dit, euh, quand on formate en ext4, on utilise une grande partie euh, de la clé et pas que le début, hein, puisque ces, backups euh, de superblocks sont écrits et répartis sur la surface de la clé. Et notamment, le dernier octet non nul, hein, quand on écrit sur un layout qui est constitué que de 0 est proche de la fin. donc toute la clé est réellement utilisée sur ext2, ext3, ext4. Et donc c'est pour ça que euh, ces clés-là bah, ne supportent pas euh, ces formats de fichiers. Au contraire, si on essaye de euh, formater en FAT ou en exFAT, et qu'on regarde quel est le dernier octet non nul qui est écrit sur la clé, bah, ces octets sont très proches du début de la clé. Hein. les positions de ces octets-là sont, sont, très petites. Et donc, en fait, même si la quasi-totalité de la clé euh, ne se laisse pas écrire, c'est pas gênant puisque euh, toutes les structures essentielles du file system sont au début euh, de la clé et donc on, peut tout à fait formater notre clé en FAT et en exFAT et elle a l'air de fonctionner on verra bien tous les noms de fichiers quand on écrit des nombreux fichiers sur la clé par contre c'est le contenu hein, de la clé qui est au bout des 30 premiers gigas euh, va être euh, détérioré et remplacé par des FF. Donc euh, sur ces fausses clés, hein, le format FAT et XFAT sont, bien supportés, les file system FAT et XFAT sont bien supportés, mais des formats fichiers journalisés comme x 2 x 3 x 4 à cause du fait qu'on ait des sauvegardes du superbloc bloc tout au long du stockage, hein, ces file systems vont être détectés comme corrompus. Alors pour la petite histoire, euh, qu'est-ce qui est euh, arrivé avec mon achat bah, j'ai, fait une plainte hein, à travers euh, PayPal, puisque j'avais acheté volontairement à travers PayPal hein, sur ce site chinois. évidemment, le vendeur a nié que ce soit une, fausse clé ou une clé trafiquée et a demandé des preuves. Alors du coup, bah, j'ai écrit un petit rapport technique et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit cette présentation, hein, avec l'ensemble des, preuves que j'ai pu recueillir. Et euh, j'ai été euh, remboursé par PayPal, puisque au final, après l'envoi de ces preuves, euh, le vendeur n'a plus répondu. Peut-être un signe d'acquiescement de sa part. Voilà, alors en conclusion, ben, il faut éviter euh, d'acheter sur des sites chinois. Il y a beaucoup, beaucoup de, fausses clés USB. Euh, bien regarder euh, les témoignages des clients. Alors il y a beaucoup de faux témoignages aussi, hein, mais regardez s'il n'y a pas des gens qui ont eu des, problèmes pour utiliser leurs clés. on trouve ce genre de témoignages sur Amazon, hein. des gens qui essayent de stocker des fichiers et puis les fichiers sont corrompus, donc c'est typiquement ce qui se produit avec ces fausses clés. Euh, une autre façon de les reconnaître, euh, c'est que en fait, euh, ces clés-là sont toujours à peu près identiques physiquement parlant. les boîtiers USB de ces clés sont toujours les mêmes et sont un peu recyclés. donc on apprend à les reconnaître par leur apparence qui sont très différentes des, apparences de produits commerciaux. Hein. On, a, on a cinq ou six modèles différents qui sont un peu recyclés. Et en conseil, ben, essayez d'acheter euh, à travers euh, PayPal, non pas pour faire euh, la publicité à PayPal, mais PayPal, dans le doute, vous rembourse, notamment dès qu'il y a une petite différence avec la description du produit que vous avez reçu. Ils font pas trop trop de problèmes. là, j'ai un peu poussé le développement à écrire un peu un rapport technique. Euh, dans l'optique <laughs> aussi de, vous le présenter, mais euh, sinon, il euh, n'y a, pas à aller aussi loin, et, dans le doute, PayPal vous, rembourse si vous avez été trompé. Et puis, bah, en cas de doute, vous pouvez toujours utiliser les petites astuces que je vous ai fournies pour tester votre clé et savoir si c'est une vraie clé ou une fausse clé, sans la remplir complètement. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous invite à me suivre sur Twitter si euh, le sujet vous intéresse. Merci à vous.